Στο βίντεο αυτό θα δούμε λίγο τη μορφή της σελίδας του ομίλου. Ε, από τη στιγμή που έχουμε κάνει εγγραφή μέσω του, της ηλεκτρονικής τάξης του e-class του Ελλήνου Σχολικού Δικτύου, κάθε φορά που συνδεόμαστε θα μας εμφανίζει στην αρχική σελίδα στο χαρτοφυλάκιό μας τον όμιλο προγραμματισμού μικρή Χάκη. Κάνοντας κλικ πάνω του, μεταφερόμαστε στη σελίδα του ομίλου Αρχικά είναι το λογότυπο και κάποιες βασικές πληροφορίες και μετά ακολουθούν οι θεματικές ενότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανοιχτέ τέσσερι θεματικέ. Κάθε φορά όταν ολοκληρώνουμε μια θεματική ενότητα, θα ανοίγει και μια επόμενη και η κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει διάφορα υλικά. Μπορεί να είναι ε, κάποια βίντεο που μας δίνουν οδηγίε για το ε, πώς θα πετύχουμε κάτι. Μπορεί να είναι κάποιοι σύνδεσμοι σε άλλε σελίδε στο διαδίκτυο. Μπορεί να είναι κάποιες δοκιμασίε που πρέπει να ολοκληρώσουμε. Για να δω τα περιεχόμενα κάθε θεματικής ενότητας, αρκεί να κάνω κλικ πάνω στον τίτλο της. Για παράδειγμα, αν θέλω να δω τι περιλαμβάνει η θεματική ενότητα εισαγωγή, κάνω κλικ στον τίτλο της και βλέπω ότι, για παράδειγμα, η εισαγωγή περιλαμβάνει δύο βίντεο. Καταλαβαίνω ότι είναι βίντεο γιατί υπάρχουν τα αντίστοιχα εικονίδια, τα οποία μπορώ να τα παρακολουθήσω αν κάνω κλικ στο καθένα θα μου ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι και μπορώ να δω το βίντεο και φυσικά να το μεγιστοποιήσω από εδώ, να το δω στο, στη πηγή του, το συγκεκριμένο είναι από το YouTube και ούτω καθεξής. Επίσης, η συγκεκριμένη ε, θεματική ενότητα περιλαμβάνει και μια δοκιμασία ε, η οποία, αν βλέπω καλά από το εικονίδιο, αυτό εδώ είναι σύνδεσμος σε μια άλλη σελίδα. Για να πάμε σε κάποια άλλη θεματική. Ας πάμε για παράδειγμα στη δεύτερη θεματική, όπου και εδώ υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο μου λέει πώς θα κατεβάσω και θα κάνω εγκατάσταση την processing, τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιούμε στο συγκεκριμένο όμιλο, και έχει και δύο συνδέσμους, την ε, σελίδα της processing και τη σελίδα του 7zip, ένα λογισμικό που το χρησιμοποιούμε για να συμπιέζουμε και να αποσυμπιέζουμε αρχαία και φακέλους. Ε, για να πάμε στην επόμενη θεματική όπου περιλαμβάνει πάλι ένα βίντεο. Αυτή η θεματική, η συγκεκριμένη μας τώρα, είναι η πιο χαρακτηριστική μορφή θεματικών ενωτήτων, ιδίω όταν δουλεύουμε προγραμματίζοντας την processing, όπου έχουμε κάποιο βίντεο που μας εξηγεί τι κάνουμε σε αυτό το σημείο, μας δίνει καινούργια γνώση. Ακολουθεί συνήθως το τελικό πρόγραμμα που φτιάχνουμε όταν παρακολουθούμε αυτό το βίντεο και μετά υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να γράψουμε την απάντηση. Αυτές είναι οι βασικές μορφές των θεματικών ενωτήτων. Επίσης κάτι χρήσιμο ειδικά στον προγραμματισμό της processing είναι από αριστερά από το μενού αριστερά το γλωσσάριο το οποίο περιλαμβάνει κάθε φορά θα εμπλουτίζεται με τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε στη processing. Ε, για παράδειγμα εδώ υπάρχουν μόνο τρεις, αν θυμάμαι καλά. Στο L είναι η line, στο P έχουμε την point και στο S η size όπου για κάθε μια από αυτές τις συναρτήσεις μας δίνεται ένας ορισμός, το τι κάνει ακριβώς, μας το εξηγεί, μας δίνεται ένας σύνδεσμος στην ε, σελίδα της processing που είναι ο αρχικός ορισμός στα αγγλικά και υπάρχουν και κάποια παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιούμε.